өзүнчө эки бөлүктөн турган а жана б изоляцияланган өткөргүч алабыз алгач аларды бириктирели өткөргүчкө жеңил кагаздын барактарын бириктиребиз бул жерде өткөргүч зарядталган жок ошол себептен баракчалар вертикалдуу илинип турат эми өткөргүчкө зарядталган металл с шарын жакындатабыз бирок тийгизбейбиз өткөргүчтүн башы жана аягында жайгашкан бир жана төрт сандагы баракчалар эки жана үчкө салыштырмалуу ар тарапка чоң багытталды бул нерсе өткөргүчтүн зарядталганынан кабар берди Зарядталган шарды алып салалы барактар кайрадан вертикалдуу абалына келди кайра с шарын жакындатып өткөргүчтө эмне болоорун байкайлы шарды оң зарядталган деп аныктап алалы эгерде өткөргүчтөгү кагаздын баракчаларына электрлешкен айнек таягын жакындатсак айнек таяктын заряды оң экенин унутпаңыз анда бир сандагы баракчалар ага тартылышат ал эми төрт сандагы баракчалар түртүлүшөт экен өткөргүчтүн сол тарабы терс ал эми оң тарабы оң зарядталган. эгерде зарядталган шарды алып салсак анда бардык баракчалар ылдый карап калды өткөргүч кандай нейтралдуу болсо ошол бойдон калды өткөргүчтүн жанына зарядталган шарды алып келгенде зарядтарды бөлүшүү болду эмне себептен зарядтарды бөлүшүү болот деген суроо жаралат бул фактты түшүндүрүү үчүн тез зарядталган электрондор металл өзгөргүчтө эркин кыймылга келерин эстейли алар оң зарядталган шарга тартылышууда өткөргүчтүн сол тарабына жайгашты өткөргүчтүн оң тарабына электрондор тагыраак оң иондор жетишсиз болуп ал жерде оң зарядды пайда кылды тажрыйбаны уланталы эми заряддалган с шарынын жанында жайгашкан өткөргүчтү а жана б деп бөлөлү бул учурда жайгашкан электрондор заряддалган шарды алсак дагы кайра ордуна келе албайт металл өткөргүчү аба катмары менен бөлүнгөн ал эми аба диэлектрик жыйынтыгында биз эки ар түрдүү заряддалган денелерди алдык бул учурда бир кайсы бир үчүнчү заряддалган нерсе дагы тийгизген жокпуз